देखिए प्रेम भाव का चमत्कार क्या होता है जिसके प्रति प्रेम भाव हो उसका चमत्कार क्या होता है दो भाई दोनों अलग अलग शहर में रहने वाले दोनों का कारोबार अलग अलग पिताजी की मृत्यु हो चुकी पिताजी ने दोनों भाइयों को अपने हिसाब से जो देना था दे दिया दोनों संतुष्ट थे दोनों का अपना अपना कारोबार था दोनों अलग अलग रहते थे किसी प्रकार का लेन देन इस तरह का किसी को नहीं था संयोग ऐसा बना कि एक भाई को शेयर बाज़ार में भारी नुकसान हो गया दूसरों की सलाह से उसने ज़्यादा रकम लगा दी और नुकसान हो गया अब नुकसान बढ़ा लेनदार उसके सिर पर चढ़ने लगे वो तनाव पर रहने लगा अब किसी को बोलने की भी हिम्मत नहीं ऐसे मौके में बोले कैसे और बोले तो कोई जल्दी से भरोसा भी नहीं करता बड़े भाई को कहीं से पता लगा पता लगा मेरा भाई परेशानी में है और बड़ी देनदारी उसने कर ली है उसने अपनी धर्मपत्नी से बताया धर्मपत्नी ने कहा आज हम लोगों के पास सब कुछ है भैया संकट में इस समय हमें उनकी सहायता करनी चाहिए इस घड़ी में सहायता न करे तो हमारी संपत्ति किस काम की उसने कहा ठीक उसने कुछ पैसे लिए कुछ पेपर्स लिए टिकट बनाई बिना सूचना के पति पत्नी दोनों अपने भाई के घर चले गए अचानक भाई को आया देख भाभी के साथ वो आश्चर्यचकित हो गया लेकिन प्रेम भाव भरा हुआ था चरणों में बिछ गया घर ले आया अंदर बैठने के बाद बोला भैया आप आए तो कम से कम सूचना तो देते अचानक कैसे आए बोले भी सूचना की बात नहीं है मुझे लगा इस समय तुम्हें हमारी बहुत ज़रूरत है और मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए चलो उससे पूछा क्या बात है तुम्हारे बारे में कुछ चर्चाएं सुनने में आई सब कुछ ठीक तो है टाल मटोल करने लगा जब टाल मटोल करने लगा तो बड़े भाई ने बड़े दृढ़ता से कहा कि इस समय टाल मटोल करने की बात नहीं है जो वास्तविकता है बताओ मुझे इस बात का दुख है कि जो बातें मुझे दूसरों को ये बातें मुझे दूसरों से सुनने को मिली यदि ये बात तुमने बताया होता तो हमारे घर की इज्जत बाहर नहीं जाती इज्जत बताओ हम सब समस्या का निपटारा करेंगे ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता भाई के दबाव और प्रेम से प्रेरित होकर उसने अपनी सारी भेद दे दिए जो वास्तविकता थी बता दी उसने सब चीज़ों को नोट किया बोला कुल इतना ही है बोला इतना ही है एक लंबी राशि थी उसने दूसरे दिन सबको बुलाया और सबको बुलाने के बाद कहा आप सबका जितना जितना है आपका इतना बाकी इतना बाकी इतना बाकी सबने बोला हाँ बाकी है बोले ठीक है ये जो भी बाकी है आपने इसको दिया है इसे मैं चुकाऊंगा और मैं आपको चुका रहा हूँ चेकबुक लेकर आया था लेकिन आज के बाद आप भाई को कुछ और नहीं देंगे और देंगे तो उसका जवाबदार हम नहीं उनने सब का जो देनदारी थी चुका दी और उसके बाद भाई को शपथ दिलाया कि अब इस तरह का कोई धंधा नहीं करेंगे और व्यापार के लिए उसे और रुपये दिए बोले एक बार गलती से सीख लो तो बहुत कुछ होगा अब आइंदा कभी मत करना भाई आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रही होगी ये घटना पति पत्नी ने आकर के ही मुझे सुनाया था तो ये ऐसी स्थिति और वो भाई आज पूरी तरह से अपने भाई का दीवाना हो गया ये किस वजह से प्रेम भाव के कारण भाई भाई के मध्य ऐसा प्रेम अक्सर उल्टा देखने को मिलता है अगर बड़ा भाई संपन्न है और छोटे भाई को नुकसान हो रहा है तो सबसे पहले बड़ा भाई अपना किनारा काटता है और ये देखता है कि मेरा अगर कुछ रकम फंसा है तो कैसे मंगा ले कहाँ अपना प्रेम पनपेगा ये दृष्टि अपने अंतरंग में विकसित होनी चाहिए तो प्रेम भाव को बढ़ाओ हमारे संबंध प्रेमापूरित हो प्रेम तब बढ़ता है जब हम सहयोग देना चाहते हैं सहयोग देते हैं प्रेम तब बढ़ता है जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं समादर करते हैं प्रेम तब बढ़ता है जब हम एक दूसरे की सेवा के लिए तत्पर होते हैं और प्रेम तब बढ़ता है जब हम एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करते हैं हम सहयोग दें सम्मान करें सेवा करें और अवसर पर प्रशंसा करें